я расскажу вам о поющих чашах, которые вы можете приобрести в моей школе для индивидуальной практики и профессиональной деятельности. Сейчас я держу одну из наших разработок. Это видео мы снимаем на обычный телефон. Я не знаю, насколько вы услышите, какой замечательный и чистый звук. Для меня разработка поющих чаш – это одна, одно из важных направлений моей жизни. Я каждый год уделяю много внимания и времени этому. Есть очень хорошие потомственные мастера в Непале, которые помогают мне реализовать все мои идеи, чтобы чаши действительно были терапевтическими, как некоторые их называют, чтобы они были легкими, чтобы они звучали на тех частотах и на тех обертонах, которые действительно оздоравливают. У этих чаш учтены все нюансы, И могу вам сказать, что таких чаш в мире больше нет нигде. Многие мои ученики отмечают это, что в своих дальнейших путешествиях в Индию, в Тибет, в Непал, они нигде больше не встречали таких инструментов, которые мы им передали. Для нас очень важно постоянно совершенствовать поющие чаши. Каждый год мы будем это делать. И это часть нашей работы. Брендовые чаши, чаши СВС, на которых мы теперь ставим свой логотип, могут гарантировать, что над ними индивидуально работали, что это настоящий инструмент для звукотерапии. Это не сувенирное изделие. Поэтому я приглашаю вас к нам, познакомиться с этими чашами и начать их применять. Потому что я утверждаю, что это самые лучшие и самые эффективные чаши звукотерапии с поющими чашами.